Brandonville, dem ehrlichen Online-Training für Ladenbesitzer. Heute sitzen wir mit Joschka von Inspire zusammen. Ähm, Joschka, magst du ganz kurz für die Leute, die dich noch nicht kennen, kurz mal klären, was machst du? Wer bist du? Also Inspire ist eine Online-Plattform. Äh, wir vernetzen Händler mit Influencern und Usern wollen diese drei Parteien optimal bedienen und entwickeln für diese Parteien Werkzeuge, damit sie in dem Influencer-Marketing, was ja das Thema jetzt ist und 2018 meiner Meinung nach absolut Pflicht für jeden, der im Online-Handel unterwegs ist und auch natürlich auch sogar im Offline-Handel, ähm, wir wollen diese Werkzeuge eben optimieren und äh, wirklich jedem die Chance geben, damit richtig gutes Geschäft zu machen und Geld zu verdienen und das zu machen, wo er Spaß dran hat. So, Influencer Marketing ist ja für viele, ich sag mal jetzt, neues Thema. Ähm, warum denkst du, ist es wirklich so neu oder gab es es schon vorher? Beziehungsweise warum kocht es denn momentan so hoch? Was ist dann so deine Einschätzung? Also das Thema gibt es ja schon grundsätzlich ganz lange und ähm wir haben ja früher dann schon Blogger-Relations gehabt, das ist ja dann nur anders. Mhm. Das, was jetzt heutzutage anders ist, natürlich hauptsächlich die technische Voraussetzung. Das heißt, mit einem Smartphone hat jeder sein eigenes Medienzentrum in seiner Hosentasche und kann, wo er will, was er will, filmen und aufnehmen, sich fotografieren, bearbeiten, also das heißt, auch diese ganzen Filter haben eben sehr viel dazu beigetragen, dass Leute sagen, ja, aber ich sehe auf Fotos immer so scheiße aus. Und durch den Filter sieht man eben doch mal ein bisschen besser aus und kann seine Schokoladenseite präsentieren, sage ich mal. Und das hat natürlich sehr viel dazu beigetragen, dass die Leute viel mehr fotografieren, eine andere Offenheit entwickeln, auch äh, angespornt dann durch Vorreiter, die viel gepostet haben. Und ja, jetzt ziehen alle nach. Also man sieht ja auch, ne, ganz viele Brands, ne, Marken versuchen sich dem Ganzen zu bedienen. Wie groß ist denn der Aufwand, äh, wenn man so Influencer werden will? Der Aufwand schwankt ein bisschen. Ja. Die Frage ist natürlich, in welche Sparte möchte man rein? Es gibt ja Sparten, die sind schon sehr extrem abgedeckt, zum Beispiel jetzt der Beauty-Bereich oder so. Mhm. Da sind halt sehr viele schon unterwegs in dem Bereich. Und natürlich wird der Aufwand da größer, weil man muss sich gegen die anderen Großen durchsetzen. Man muss sehr viel posten, man muss guten Content, äh, kreativen Content liefern. Man muss schon auch ein Talent haben für das, was man präsentiert, außer man rutscht in die Sparte Comedy ab. Und ähm, dann ist es schon ein Riesenaufwand. Aber es gibt Sparten, die noch nicht so groß abgedeckt sind und dann hat man noch eine Riesenchance. Welche wären das, wo du sagst, also, hey, da gibt es mega viel Potenzial? Ein Beispiel aus Köln jetzt zum Beispiel, ist ein Influencer, der macht nur Parfüms auf YouTube. Okay. So, und Parfüms, da denkt man sich so, YouTube, äh, da riecht man ja gar nichts. Ja, ja, Aber der präsentiert immer so in einem richtig coolen Lifestyle die neuesten Parfüms und hat das gut verpackt und hat eine mega gute Zielgruppe aufgebaut und verdient damit richtig gutes Geld. Beschreibt dann die Parfüme, welche genau. Noten da drin sind. Welcher Duft, wo er das okay. tragen würde, zu welchem Anlass das passt und so weiter. Das ist halt so eine ganz spezielle Sparte. Auch viel Arbeit natürlich, er muss auch viel Content produzieren und vor allem Parfüm immer wieder gut in Szene zu setzen, ist ja auch nicht einfach jetzt aber definitiv eine Sparte, äh, wo er relativ allein ist auf dem äh, Gebiet und dadurch hat er natürlich einen riesen Vorteil sich erwirtschaftet. Aber es gibt auch Sparten, sagen wir mal Immobilien, mhm. noch nicht abgedeckt. Es mhm. gibt keinen Immobilienblogger, wo man jetzt sagen würde, ey, präsentier doch mal äh, die neuesten Wohnungstrends oder solche Dinge. Da habe ich jetzt gestern noch mit jemandem drüber gesprochen und ein Konzept für geschrieben. Mhm. Und ja, es, es gibt Sparten, die sind einfach noch offen ich sag mal, wir sind jetzt ja auch im Café äh, hier, also Entschuldigung für die Geräuschkulisse, falls man die äh, auch äh, im Fernsehen sieht. Die ähm, Einzelhandelsbranche, wenn du da mal so eins rauspickst, Parfüm, ich sag mal, ist ja auch stark im Einzelhandel äh, vertreten. Ähm, Gibt es da deiner Meinung nach auch Möglichkeiten ähm, im Influencer-Marketing, ich sag mal, sich mehr Leute in den Laden zu ziehen? Auf jeden Fall, das ist natürlich klar. Also jeder kann natürlich so seine Local Heroes ansprechen. Man kann nach Regionen filtern, überall. Man kann gucken, wer ist in meiner Umgebung groß. Also wer hat da eine gewisse Reichweite. Man kann sich gezielt äh, die Trendsetter, aber auch rein theoretisch deutschlandweit ins Haus holen, die zu der Marke passen. Es gibt, wenn man jetzt das Café als Beispiel nimmt, es gibt ja auch Top Blogger, die über Cafés sehr viel schreiben oder gute ähm, Kaffeekreateure, sage ich jetzt mal, sind. Wie war nochmal das Fachwort? Äh, nicht Barista. Barista, Barista, Barista ja. Barista, ja. ja. ja. Okay. Barista ist richtig, ne? Richtig, ja. ja. Perfekt. Ja, wenn man die sich in Deutschland sucht und die Top-Leute dann mal einfach mal so einen Tag in seinen Laden holt, äh, mit denen vielleicht einen Kurs gibt, da kann man schon sehr viel Aufmerksamkeit auf seinen Kaffee ziehen und plötzlich wird ein Kaffee so zum Local Star und alle Blogger kommen dann ja auch freiwillig hier hin ich meine jetzt gerade hier, super Einrichtung. Der Himmel gefällt mir übrigens sehr gut. <laughs> Echt gut gemacht. Und äh, so schafft man eben einfach eine Reichweite über die Influencer, die auch sehr natürlich ist und auch nicht wirklich viel Geld kosten muss. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man dafür tausende Euro direkt raushauen muss. Also ich sag mal, mit einem gratis Kaffee, eine Einladung, hat man da ja. häufig dann schon mal die Möglichkeit, als Kaffeebesitzer Reichweite dazu bekommen. Und äh, wie würdest du denn, ich sag mal, ganz babyschrittmäßig, mhm. drei bis fünf Punkten, wie sollte jetzt ein Ladenbesitzer oder Kaffeebesitzer ähm, rangehen, wenn er Kontakt aufnehmen will? Die größte Einstiegshürde, sage ich mal, ist ja die Kontaktaufnahme mit dem Influencer. Mhm. Das hat schon alleine technische Gründe, wenn man jetzt nimmt Instagram. Mhm. Da gibt es ja diese verschiedenen Message-Systeme und in das eine gucken die Influencer meistens nicht rein, weil da rutschen alle Nachrichten rein von Direktnachrichten. Genau. Ja. So, da gibt es ja diese zwei Ordner bei den mhm. Direktnachrichten. Mhm. Man rutscht ja schnell in diesen Others-Ordner. Ja. Und wenn man da reinrutscht, dann wird man nicht Als so wahrgenommen, Band. genau, sozusagen. Das ist natürlich eine technische Hürde, die einfach Instagram geschaffen hat, um diesem Spam entgegenzuwirken. Ähm, allerdings kann man es einmal darüber versuchen. Natürlich kann man auch gucken, wo halten sich die Influencer auf und einfach gezielt diese Orte mal aufsuchen und dann den persönlichen Kontakt suchen. Äh, es gibt natürlich Agenturen, die mhm. vermitteln. Das heißt, man kann auch über eine Agentur im Prinzip anfragen, vielleicht den ersten Job auf einer bezahlten Basis. Mhm. Und wenn man dann einmal natürlich drin ist, sage ich mal so, dann kommt man ja auch schnell zu den Folgekontakten, sage ich mal. Ne? Das sind so die ersten Schritte, die ich machen würde. Also anschreiben würde ich versuchen. Mhm. Kann nie schaden. Manche lesen, manche nicht. Direkt auf Instagram. Zum Beispiel, ja. Oder manche haben ja auch, habe ich auch gesehen, ne? eine E-Mail-Adresse e schon genau, hinterlegt. Also wenn die das schon hinterlegt haben, kann man das einfach klassisch versuchen anschreiben mit einer freundlichen E-Mail. Äh, selbstverständlich unfreundliche E-Mails würden nicht so gut kommen, aber natürlich ist das erstmal so der klassische Weg. Also, mhm. und dann muss man natürlich sich ein gutes Angebot überlegen. Also jetzt einfach nur Standard, hey, komm doch mal in meinen Laden. Ja, das ist nämlich auch die Frage, was, was ist dann momentan so der Preis, das ist wahrscheinlich auch branchenunabhängig, aber was würdest du denn sagen, ähm, hey, für ein Foto oder eine Instagram-Story, was sollte man da ähm, sich als Ladenbesitzer oder lokales Unternehmen als Budget setzen? Ähm, oder kann man absolut, absolut äh, eine riesen Range von, äh, von bis. Ist natürlich abhängig von der Reichweite, aber lange nicht mehr nur, weil die Reichweite ist nicht der Faktor, der im Prinzip treibend ist, sondern natürlich das Engagement. Und da ist auch noch der größte Knackpunkt in der ganzen Branche, den du jetzt eigentlich aufwächst, weil da haben die meisten Probleme. Wie bewerte ich einen Influencer? Ist der gut, ist der schlecht? Bringt er wirklich was oder hat er sich einfach 10.000 Follower gekauft? Mhm. Was ja natürlich machbar ist, live. So, das machen natürlich nicht alle. Man darf nicht die ganze Branche jetzt verteufeln, wie das natürlich gerne in der, Presse dann auch äh, breitgeschlagen wird und sagt, ja, hier alles Fakes und so weiter. Hatten wir ja diesen Fall jetzt aus Irland. Ne? Und die Hotel, da waren noch jetzt auch vor einer Woche oder zwei äh, so Fake-Influencer, die unbedingt. Genau. War das? Das war dieses Bloggergate. Bloggergate? Bloggergate, dieser äh, Hotelbesitzer. Mhm. Der Hotelbesitzer war selbst Influencer in dem mhm. Sinne und hatte mehr Reichweite als die, die ihn angeschrieben hat. Und ich weite, der wollte irgendein Zeichen setzen, das ist klar. Aber ähm, wie kann man denn deiner Meinung nach, weil das ist ja auch ein extrem wichtiges Thema für, für viele da draußen, wie kann man denn überprüfen, deiner Meinung nach, am besten, ob es wirklich eine hochwertige, qualitative Reichweite auch ist, der wirklich seine Beziehung mit seinen Followern pflegt, hm, sodass man daraus als lokale Marke auch möglichst viel ähm, Ergebnisse dann dadurch erzielt. Wie kann man das aber überprüfen? Hast du da so eine kleine Checkliste an der Hand? Also es gibt natürlich einmal den Faktor, also man kann zum Beispiel auf Influencer.de gucken, wie die Reichweite ungefähr so sich entwickelt hat im Laufe der Zeit wichtiger Checkpunkt ist auch, seit wann blockt der überhaupt? Mhm. Wenn der jetzt zum Beispiel angefangen hat vor zwei Monaten und 10.000 Follower, das ist unrealistisch. Mhm. Also das schaffen die wenigsten, ne? würde ich mal behaupten. Das heißt, man kann sehen, bei der Entwicklung zum Beispiel sind da große Kanten drin. Aber mhm. Kanten können auch entstehen, wenn man zum Beispiel Fotos postet mit berühmten Leuten. Dann kann man zum Beispiel, wenn man jetzt Justin Timberlake trifft zum Beispiel, zufällig, man macht ein Foto mit dem. Oder die äh, Kardashian-Familie. Dann kann so eine Kante schon mal entstehen, ohne dass man sich Follower gekauft hat. Ne? Wenn die Kanten aber sehr regelmäßig <laughs> sind, dann muss man sehr regelmäßig Stars getroffen haben. Mhm. Ähm, aber das sind so Sachen, die man überprüfen kann. Natürlich das Engagement. Man sollte sich die Kommentare angucken. Wer schreibt da? Man kann äh, überprüfen, äh, die die Kommentare schreiben, klickt man auch mal drauf, was sind das für Leute? Und so kann man sich schon so ein bisschen reindenken, ist das jetzt wirklich alles so real oder man fühlt eigentlich relativ mhm. schnell, ob da viel Fake dahinter ist oder nicht. Ich meine, man kann nicht alles pauschal sagen. Es gibt auch Profile ohne Profilbild und viele sagen immer, ja, wenn da ganz viele ohne Profilbild sind, dann muss das alles Fake sein. Kann sein, es gibt aber auch Profile ohne Profilbild. Also man muss sich immer den Einzelfall anschauen. Das Verhältnis ist entscheidend. Ne? Und äh, es, muss auch nicht immer sein, dass es dann ein schlechter Influencer ist. Sich, selbst wenn er sich jetzt mal 5000 Follower gekauft hat, vielleicht wollte er es nur mal austesten, ich weiß es nicht. Natürlich ist das nicht gut, das ist auch, sollte man niemandem empfehlen, aber... Und, und ihr hilft ja ein Unternehmen auch, das, ich sag mal, zu überprüfen. Dafür gibt es halt die Influencer-Agenturen, die dann nicht, sich eben damit beschäftigen. Auch die muss man kritisch beleuchten, wen promoten die da und ne, die haben ja immer ein Eigeninteresse und ich kann mir dann vorstellen, gerade bei so einem neuen Thema. Das da Thema ist noch, genau, das, das Thema ist, noch, ne? es ist noch ein bisschen wilder Westen in dem Ganzen, äh, aber es ist ein hochinteressanter Markt. Conversion Rates, die sprechen für sich. TV-Werbung äh, baut von der Conversion Rate immer weiter ab und äh, Influencer-Marketing geht immer weiter hoch. Das heißt, der Markt ist da, man muss das nutzen. Es ist ein super Markt, um, äh, um ja. Produkten einfach groß zu machen. Ne? Ja, und ich sag mal auch. Ähm, gerade mit dem ganzen Marketing-Mix, ne, aus dem man sich bedienen kann, sehe ich persönlich auch so, dass Influencer-Marketing eigentlich mit der am steilsten wachsende Kanal ist äh, oder Mix ist von, der, von dem ganzen Thema. Das Ganze beruht natürlich auf das Vertrauen des Influencers mit seinen Followern. Jede Person, ne, hören wir auch, werden zu Marken dadurch ja etabliert, müssen sich da auch mehr der Öffentlichkeit dann präsentieren, um dieses Vertrauen einfach auch äh, zu erreichen. Wie siehst du das, ich sag mal so, auch gesellschaftlich, ne? dass man öffentlich einfach immer mehr die Hose runterlässt äh, im übertragenen Sinne, um einfach auch da vielleicht Aufmerksamkeit so zu erreichen. Was würdest du denn den Influencern, die ihr betreut, ähm, weitergeben, um einfach Aufmerksamkeit zu erreichen? Also grundsätzlich die gesellschaftliche Entwicklung mit Influencer-Marketing finde ich super, denn äh, gerade dieses Öffentlichmachen auch von teilweise privaten Sachen zeigt ja, dass jeder im Prinzip gleich ist. Mhm. Dieser Spruch, jeder kocht nur mit Wasser früher, das ist ja ein ganz bekannter Spruch, aber alle haben ja noch in der, in der älteren Generation dieses, ja, ich muss alles verstecken, die ganzen Probleme dürfen nach außen nicht erscheinen. Und das hat sich ja komplett gewandelt. Man zeigt seine Probleme, man dokumentiert, was passiert, die Fehler passieren. Ähm, das muss alles dokumentiert werden, ruhig, und das macht einen nur menschlich in dem Sinne. Und das ist ja auch ein, ein, gutes Signal, dass man den Leuten zeigt, hey komm, jeder hat mal Höhen und Tiefen in seinem Leben. Ist dann nicht unbedingt nur Clickbaiting, um dann solche Drama quasi in die Öffentlichkeit zu zerren. Passiert auch, aber natürlich ist das, äh, zeigt einfach eine menschliche Seite, die meiner Meinung nach die Welt eher zusammenbringt als auseinander. Mhm. Und ähm, insofern finde ich das eine ganz gute Entwicklung. Kennst du den Film The Circle? Äh, Habe ich nicht geguckt. Mega interessant, ne? verlinken wir auch mal unten. Ähm, weil genau das Problem ist ja angesprochen, das ist so eine Mischung aus Instagram-Leben, äh, Apple und Google-Community. Also wenn alles öffentlich gehalten wird, wie sähe die Welt da aus, wenn immer eigentlich ein Zuschauer dir äh, über die Schulter schaut? Wie würdest du dich als Person verhalten? Ähm, mega sozialkritischer Film. Ich glaube, das würde im Prinzip Ängste und Zwänge eher abbauen. Also jeder Mensch würde sich eher sagen, ja, es ist halt so, wie es ist, ich bin so, wie ich bin. Und man gibt natürlich immer sein Bestes, was man so tut in seinem Leben. Also natürlich gibt es Menschen, die wollen bewusst schaden, aber die meisten natürlich nicht. was ich halt auch immer gefährlich halt, ähm, gerade ich sag mal für ne, Jugendliche, die sich halt extrem vergleichen und sagen, oh, die hatten mehr Follower, die, der ihr Leben sieht viel interessanter aus dass dadurch natürlich auch so eine gewisse Depression vielleicht entsteht, weil man sich eben so extrem vergleicht. Mhm. Und das Thema müsste man meiner Meinung nach viel mehr in den Vordergrund bringen, weil das Leben von einem Influencer, ich sag mal, das ist ja auch irgendwo dargestellt. Dargestellt <laughs> auch, ja. ne? Also da gibt es ja auch solche und solche, die man dann betrachten muss. Inwiefern äh, hast du denn vielleicht schon das Thema schon mal erlebt, dass äh, auch Influencer unter Depressionen leiden oder auch eher Probleme mit dieser Öffentlichkeit haben? Gab es das schon in deiner ähm, Laufbahn? Um ehrlich zu sein, habe ich da noch nicht sehr viele gefunden, die da wirklich Probleme mit hatten. Also wenn die sich dafür entschieden haben, ihr Leben nach außen zu zeigen, sind die meistens auch sehr offen an sich und extrovertierte Menschen eher. Für den Introvertierten ist Influencer-Dasein teilweise eine Zweifelsituation, die würden gerne in die Öffentlichkeit. Es gibt ja auch viele Stars von früher, die eigentlich introvertiert waren, aber auf der Bühne performt haben. Jetzt mal ein berühmtestes Beispiel meiner Meinung nach ist Michael Jackson, der eigentlich für mich ein introvertierter Mensch war und auf der Bühne allerdings natürlich äh, performt hat. Der ist in so eine Rolle geschlüpft. Genau, im Prinzip in eine Rolle geschlüpft das muss man sich sehr gut überlegen, weil das kann natürlich dann zu inneren Zweifeln und Konfliktsituationen führen. Und äh, ich meine, das Ende von, das hat ja nichts, das, also das hängt natürlich Das kennt man mit, ne? natürlich, ja, <laughs> das, das, Ende könnte, von Michael Jackson. Das könnte im Prinzip ja schon auch ein Faktor gewesen sein. Ne? Und also man muss sich schon genau überlegen, was sollte man denn so mitbringen? Genau, weil wir sind jetzt, was sollte man denn so mitbringen als Influencer, um einfach eine stabile Laufbahn einschlagen zu können? Also man muss auf jeden Fall, es ist halt Grundvoraussetzung, du darfst keine Angst haben, irgendwas zu präsentieren von dir. Und es gibt einfach viele Menschen, die immer noch so in diesem Kreis sein wollen, ich möchte meine Probleme verheimlichen. Das würde ich nicht machen. Also alles, was man macht, kann man dokumentieren als Influencer und das sollte man auch, wenn man das machen möchte. So, mit allen Fehlern, mit allen Schwächen, das muss alles raus so, dann wissen auch die Menschen, wer man ist. Man äh, stellt sich dann eben der Öffentlichkeit zur Verfügung und das anders ist es ja gar nicht möglich. Ja, ja und also, ansonsten wirkt es halt auch produziert genau. und dokumentieren statt produzieren eigentlich. Genau. Ne? Das ist ja auch ein Stichwort Gary Vaynerchuk, das bestimmt ja, auch. Ne? Genau. Ne? Übersetzt eigentlich, sagt er ja nichts anderes. Ja. Ne? Document over create. Alles, genau, alles muss ähm, dokumentiert werden und muss auch gezeigt werden. Das ist so die Grundvoraussetzung. Und dann natürlich, man muss sein Talent ausleben. Es bringt nichts, sich in eine Ecke zu zwängen, wo man gar nicht hingehört, nur um vielleicht, weil man gehört hat, im Beauty-Bereich kann man viel Geld verdienen, deswegen machen wir jetzt den Beauty-Bereich. Wenn man gar keine Ahnung davon hat und kein wirkliches Interesse dafür entwickeln kann, dann bringt einem das nichts. Das heißt, genau das machen, wo man Spaß dran hat, weil anders schaffst du es auch nicht, jede Woche ein Video zu produzieren, jeden Tag ein Foto zu posten, das ist nicht möglich. Wenn du kein Interesse an dem Thema hast... Das ist ein Fulltime-Job ja, dann am Ende. das ist definitiv ein Fulltime-Job. Also, es hört sich vielleicht leicht an, man ein Bild posten, ich sitzt im Café. Das ist aber nicht Influencer-Dasein. Das geht schon noch einen Schritt weiter. Man muss ja diese Mehrwerte generieren für seine Community. Mhm. Denn äh, das hunderttausendste Schminkvideo wird vielleicht dann nicht angeklickt. Und da sehe ich dann halt auch ganz viel Potenzial bei lokalen Unternehmen, dass die mehr, ich sag mal, auch erstmal vielleicht geben anderen Influencer, die dann auch ja, testen können ja. und einfach ihre Community nochmal innen vielleicht lokale Geschäfte ziehen können. Auf jeden Fall. Und da ist auch das Stichwort im Prinzip experimentieren. Also jetzt ist ja. wie gesagt der Markt noch ein bisschen unsortiert, der ist noch nicht 100% professionalisiert. Das heißt einfach mal kleine Budgets, mal ein bisschen testen, wie ist das Feedback, kommt was von der Community zurück aus meinem Umfeld. Liegt es dann an dem Influencer, liegt es vielleicht daran, was gepostet wurde, wurde vielleicht irgendwas vergessen. Man muss ja auch die ganzen Hashtags berücksichtigen, der Algorithmus ändert sich immer von Instagram zum Beispiel permanent. Es sind viele kleine Faktoren, man kann sich aber auch beraten lassen. Natürlich gibt es ja viele, die sich da in dem Bereich spezialisieren. Ich meine, ihr seid ja auch in so einem ähnlichen Bereich, beratet ihr Unternehmen, das also auch, ne? Und ähm, man muss sich diese Hilfe einfach auch aktiv ins Haus holen. Das ist ja Wissen. Und das Wissen kann man nicht von heute auf morgen aufbauen. Da gibt es eben viele kleine Punkte zu beachten und damit muss man sich auseinandersetzen. Ja. Also wo, wo, würdest du denn empfehlen, ähm, sollte denn ein lokales Unternehmen hingehen, also zum Technischen mal jetzt, ähm, um einfach den ersten Kontakt, den ersten Schritt zu machen? Ja. Hast du da vielleicht Links oder irgendwas, äh, Tools, Werkzeuge, die man da empfehlen kann? Erstmal googeln, erstmal also ganz klar sagen, also Influencer Marketing eingeben und sich mal einen ganz, ganz groben Überblick machen. Ne? Ganz grob, wenn man damit jetzt anfängt. Wenn man jetzt schon ein bisschen im Thema ist, dann muss man sich natürlich angucken, in welcher Branche befinde ich mich hier. Im Modebereich ganz klar im Moment führen Instagram. Also geht man Richtung Instagram, guckt ein bisschen, kann sich eben da auch sehr schnell News einholen. Im Prinzip Mode, wie macht man das? Auch die technischen Voraussetzungen muss man natürlich lernen. Ähm, es gibt sehr viele neue Apps, die auf den Markt kommen, die auch interessant sein können. Denn sich auf Instagram noch durchzusetzen, ist ja dann teilweise auch schon wieder schwer geworden. Denn jeder User hat ja nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne von Feed, die er konsumieren kann. Das heißt, manchmal sind die neuen Plattformen wirklich besser als die alten einfach weil man eine andere Sichtbarkeit noch erreichen kann. Um ne? schneller sich als Influencer deine Aufmerksamkeit zu erreichen, genau. schneller mit den Leuten. Ja, genau. also aus Markensicht ist es wahrscheinlich aber eher Instagram so der wichtigste Kanal. Ne? Instagram ist auf jeden Fall im Modebereich, ja. Äh, Beauty, Fashion, das ist auf jeden Fall Instagram, 100 Prozent. Ja, es gibt noch so mehr so informierende Kanäle, sind jetzt teilweise noch auf, Insta, äh, auf Facebook, die aber jetzt natürlich da ist jetzt noch die Frage, wie genau wird jetzt dieser Algorithmus angepasst da sind ja alle sehr gespannt, was das für eine Auswirkung haben wird. Das wird man jetzt aber also erst herausstellen, so in den nächsten Wochen, Monaten. Ja, ja also das Thema Influencer-Marketing sehr, sehr spannend. Ähm, da schauen wir auf jeden Fall auch sehr gespannt in Zukunft, wie es so weitergeht mit dem Thema. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass das einfach die Zusammenarbeit mit persönlichen Marken für viele einfach den Vorteil hat, weil ähm, man sich somit schnell und günstig eine gewisse Reichweite aufbauen kann. Äh, Joschka, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wenn jemand irgendwie, der gerade zuschaut, ähm, mehr über dich und euer Projekt erfahren möchte, ähm, wo kann man denn sich da was anschauen? Am einfachsten äh, einmal folgen natürlich auf Instagram. <laughs> Da informieren wir über unsere neuesten Entwicklungen, weil wir auch viel im Fashion-Bereich unterwegs sind. Und dann natürlich unsere App kann man runterladen, im Moment noch in der Basisversion äh, unter Inspire. Wird komisch geschrieben, aber wirst du sicherlich ein. Blenden wir, blenden wir hier irgendwo ein äh, als ähm, Element. Und natürlich auf der Desktop-Version einfach äh, registrieren, kriegt man alle Infos immer zugeschickt und so weiter. Super vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an dich, Joschka. Und äh, sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen bei Alice Online.